Cuba diamkan diri menyuruh tanpa tujuan Habis bagaimana lagi jika tiada alasan Arahan diberi elok nada bukan marah Terasa kesunyian diri tanpa arah nokta Kenapa semua tiada di mana Ku cuba cari tapi tak jumpa Teringat akan kenangan lama Tak perlu throwback eh bukankah aku dah lupa Tidak mahu apa aku cuma mahu masa kamar su samba lagi next time Keluar dari zone cause I got no time Masa tu tak jual so aku tak lebay Bunuh semua feelings macam tengah drive-by View aku kabur semuanya pixelated Banyak virus that's why kenangan kita corrupted Dulu kau dah sebelah mata macam pirate Luar semua yang ku rasa even though aku tired Tidak mahu apa aku cuma mahu masa Aku perlu lama bukan buat seketika pasal bukan masa sama Tidak mahu apa, aku cuma mahu masa Aku perlu lama, bukan buat seketika Eh tak boleh, tak boleh, tak boleh Beri aku masa, asal bukan masa sama Apa yang sedang terjadi Kenapa suasana sunyi Tenang Sementara tanpa kamu tak boleh ghost nak cari aku Tiada lagi cerita engkau dan aku Tidak mahu apa aku cuma mahu masa Aku perlu lama bukan buat seketika Eh tak boleh tak boleh tak boleh Beri aku masa asal bukan masa sama Tidak mahu sama Tidak mahu apa, aku cuma mahu masa Aku perlu lama bukan buat seketika Eh tak boleh, tak boleh, tak boleh Beri aku masa asal bukan masa sama